笑可能它会有，因为这个不是一个特别松的天场，对，所以说也是非常希望大家能够在这个上前感谢大家大家来看。另外的话呢，有什么呃，小蜜蜂现在我们第一部作品，这个好多朋友我看到很多很很熟悉的面孔，也是知道这帮这个两年多时间走过来。我们现在的第二部片子和第三部正在制作中，我们也是小蜜蜂呢，也是我们自己看到有些地方还是可以做的更好的地方，所以呢也是，但现在已经能改了。 那个看大家有什么问题，或者是我们很快的，可能还有一一些小的一些一些一些小礼品可以给大家。没问题。我我想问一下，我看了那个最后那个 boss，我怎么觉得他好像不太那个，不太像那个中国的那个怪兽？这个是怎么考虑的？我觉得他那个最后那个就是反派那个，就那个那个脸，我觉得反而有点像那个西方的这个，为什么为什么这样这样？为什么其实我们没有特别去想那个中国和西方。你说中国的怪兽是什么样子的？ 没有一个固定的一个一个一个一个模式吧，这个所以这个，但是好多是可能好多，因为好多东西你会有你熟悉，你会觉得可能有一些比较像的地方，但实际上说这个都是，呃，有很多设计师的话，他们有的想法可能也是互相会有个影响。我们觉得好像像像那个树在游戏里面的游戏里面，还有那个有那个大家有看过其他的片子里面有这个树怪呀什么的。 这个，但是实际上设计上主要是因为都乐山有一棵树嘛，所以我们也从这个树来引申来起好，那后面那个女生，因为前阵子还跟一个老师在讨论过，就是这个中国传统文化跟民俗这一块的。然后我特别想问一下，是这个小门神的创作初衷，也希望跟大家去分享一下这些。对，实际上我们最开始就想做一，我们最开始一直做中国的故事。小门神呢，因为门神大家都知道，这个门神是什么？ 呃，另外门神的故事呢，其实就没有能能能能能说出来，所以我们就以这个作为一个我们第一部作品。另外的话呢，就是好多神仙，其实大家看到这里面有三四十个神仙，大家可能有的还知道，有的可能年纪小一点的都不知道，这个八仙都都是谁啊，还有一些其他的，所以说呢，我们也是想说到说到说到说到民俗，我们也是想就是来来挖掘，来这个来创造出一些这样的一个故事。 下一个，对，就是因为咱们都知道年兽这个点，就是咱们古代就一直有。嗯，然后年兽和门神这个联系起来的话，呃，是有考证吗？还是说咱们自己联系起来？呃，这个很难考证， <laughs> 我不知道怎么考证。但实际上是门神这个驱鬼辟邪，这个是大家门神可能说出门神来，大家就知道这个他们的他们的职责哈。另外，过年实际上是年是这个年兽这个。 我我们都知道这个是有一个有一个渊源，对，所以所以那个另外放鞭炮是也是说来来驱赶年兽，这个这个是有一些，这都是一些民俗或者一些一些传说了，那这个其实很难说，但有些地方我们确实有考究，他们说神出玉垒，有人说这个其实古汉语应该念神出玉律，实际上我们最开始就是《山海经》里面看到有这样这样一段，另外的话我们还去去请教过一位一位古汉语学家，实际上是说。 按照现在还有点深都玉垒也是没有问题。玉垒就玉哦，不知道。一对对对好，谢谢后面那位。哦，我呢非常喜欢这部电影的那个配乐，然后真的非常棒，然后那个真是这么多年来第一次听到这么棒的音乐。谢谢。应该搞音乐的，我估 哦，不是我，我是个人比较喜欢的这种那个纯音乐，然后我想问一下，就这种音乐好像不，嗯，就是，呃，跟主题好像不是说像那种很中国传统的那种那种那个古典乐，就是呃，但是听起来就是感觉像是中西方柔和那一种，就听起来感觉很很舒服。谢谢。就我们是设了用了一些传统，包括二胡啊，包包括有琴啊，都有一些。对对。但实际上整体来说还是一个比较好莱坞的一个配乐，而且小门神的乐队这个配乐是七神的管弦乐队，所以这个是还是。 非常用心在做的哦，谢谢谢谢谢谢。好，前面的问题还挺多 <laughs> 的。有什么问题？好多人都涨七千万人民币，全部都是你看到的所有的，除了后期下百万的关件。 这是巧合，这是巧合。而且它的店员很多都那个啊，是吗？而且里面有对立的关系。其实没有什么深意，但是有点有点偶然。对，但其实大家也都明白，是不是？有点有点这个同行互相有点小小恶搞啊，对，没有什么，天都是一种善意。 这个对，有没有交代？我已经有续集在，续集和前传有没有错过了？了这个问题也是不太好回。 观众都是比较那个叫什么呃呃，考考狂 c o p l i c a t e d 的啊，这个比较。其实我们有一个观众看出来是那看出有们五行来了，对，确实是我们还买了一些东西。那虽然说他那个配的不是很很准确，但但这里面我们确实是藏了蛮多东西。对，好多我觉得这个不看个十遍八遍，我看了可能几十遍。这个我举个小例子啊。 最后那个木偶老人，他那个灯笼上是一个，是一个字，是一个谜语。灯谜， <laughs> 个灯谜，对，很性它是在动的，所以很难很难。好多好多细节，好多好多细节。前面。啊，中间在结尾也没到那个老律师了，那个那个黑马。哈哈哈哈哈哈！上来说很多偶然因素啊。 <laughs> 这个确实是。 有点像，对。其实呢，这个就我们设计师最开始我们也是以那个那个什么八仙八钻那个那个侯总侯总以前以他为那个参照，但我们设计师呢就是是跟咱马总也参参参考了一下，跟马总长得他有特点，是，对，这个是对。这边还有对，对，没这样的，我刚刚看到就是这位魔女从大城出来到那个评论店嘛。 这个有没有个背景的更深化了解？因为我就感觉很孤苦无依，但是唯独到第四颗舞厅以后，对，好像又有一些这个性格上的变化。对，就是你你你非常非常非常敏感，敏。实际上是这样，就是小英和雨儿他们是叫逃离北上广，呃，回到小镇，所以这个呢，实际上是他实际上是说从可能上大学离开家，那个小英回来了，大家说，呃，就他可能应该大城市有有一些经历，可能也是有一些。 有些有些波折了，应该呃，就是作为单亲妈妈，而且你看他们俩还是非常现代，应该是说，所以他们不在小镇上，有一些失落，有一些不太适应。但是小镇的那个女生给我感觉是相当的突兀，我就整部啊就是没有不能接受啊。对，就是我在那段我就感觉有点像回到九十年代中画片的感觉，我不知道为什么这一段突然啊给我一些不太不太顺。有点有点出戏是吗？对，有点出戏的感觉。就他说的这个啊。 我们这这部电影的这个画面非常经典，配乐非常好。对。但是在故事的情节和整个后期的剪辑上，我觉得不够紧凑。嗯。说老实话，中间一段，很容易睡觉。我明白你想了，其实我们也在做做一些反思。呃，后面一半就是打年啊，算考一些前面，确实是节奏上我们也在看。对，你打你打年你第一个封印剪开之后是，是一条鲤鱼，跃跃龙门了。 这个这个东西最后怎么跟那个大 boss 联系，是吧？那他上去之后怎么后来就没有？然后你第二个封印完了以后，上去的那条龙，是不是？后呃，龙是第一个封印，鲤鱼变成龙，对。第二哎，你可能在候睡觉了刚才。不。 <laughs> 你前面两个封印的跟最后出来的那个那个像魔剑魔斗那个森林里的那些巨怪的那种森林那个那个精灵，这东西之间的联系在哪里？ 这个就三个封印不不得是不得是是三个封印是没有联系的，呃对，不是说有联系。的。所以，我我觉得呢，票房应该过亿没问题。啊，谢谢你，还是比较还是比较悲观的。那个这段 <laughs> 时间，时间时间有一点不够，我觉得在有一到两个问题，然后余舟会问大家三个问题。好，我我我可以问大家。你还有机会问大家问题，然后可以做出这个。好，先我们最后两个问题吧，最后两个问题。 多少回本是这个是反正算的，啊，但第二个我们我一会儿再说。我们制作成本七千万，因为大家可能知道票房分成差不多制作方会分到百分之三十到四十吧，这样所以说差不多两亿左右是一个最低的。对，但预期来说，其实对追光来说，我们是在。 第二部、第三部片子都在制作中，所以说，实际上我们第一部片子没有说要非要达到多少一个票房，都是去这个第一部片，但我们尽可能去做这个，包括说我们的宣发呀、路演呀，宣发是呃是三千万的一个宣发成本。另外的话呢，现在这个大家也知道，说 BAT 都是联合出品方，也都也进来，啊，包括我们的路演，包括经常电影场，我们看大家看也是希望大家。 因为可能一个电影来说，不可能所有人都说好，肯定是见仁见智。特别是我们第一部作品，但是说大家如果有一些话题、有一些讨论、有一些争议，我们觉得这这是一件非常好的事情。也希望大家继续来做这些影评啊，或者说是在发表中观点。所以我感觉就真的挺好因为他已经把观影人。 您是人心里边的妖，也是人心里边的。看到的这个话题，我感觉是是整部片子的一个灵魂。但是我发现有三个 b 爸。嗯。啊，卷进爸里来了。 <laughs> 第一个是那个，就刚才说的，一个就是一个单亲妈妈。啊。为什么会是一个单亲？妈妈？啊，这这个不好意思，这个很容易回答吧。对。再一个就是说那个孩子去歌舞厅。对。其实我们考。 其实我们都都都有，它是一个小镇，小镇像那个小镇娱乐中心，小镇上一些趴活动呀，一个在那个地方，包括说你看到的细节，女儿喝的一定是一个茶，你看其实也都有考虑。另外，对，这个是一个，对，他调了一个长岛冰茶。对，这个是一个，大家可以想象，可能是他们在大城市的时候。 不是了，这个可以把我交给他了。那上学呀，每天早上都背着书包上学呀，没有天天背着上，中午对，第三个八 u 第三个 bug。卫生局啊，卫生局呃已经没有了哈。检验，检验区，但可能对对是品你这个你这个意经非常专业对对对，是可能这个小镇上这个机构改革慢了一点。 这是一个叫阿 k 呃，这个我们还第第一次来送。我刚才他跟我说送，我就有点舍不得。对， <laughs> 这个是，大家知道好莱坞的动画电影都是会做一个阿 k 就是把它的那个原画集设计会做成这样一本书。这是我们同事呃，呼呼，我们大家一起业余时间把这个我们的设计，呃，里面是有一部分设计，的，可能是百分之二十左右，啊，然后这。 所以这我们也是想出这样一本书呢，就是呃，无论是从业者、爱好者，大家可以来作为一部一部电影，可以有一些借鉴的地方。这个是现在已经开始卖了啊，已经上架了。好，我们就问三个问题是吧？对，三个问题，然后答对的可以可以抽取。好，我先问一个，第一个稍微有点难度的哈，就是《小纹身里面，其实我们有很多致敬，呃，一开始的木偶戏啊，大家看到。 那个是非常难做，你知道，动画电影它那很多根线，那是非常难做，的，涉及到这种。还有一个中间有一段四十五秒钟的壁画，那段是这个，哎，我忘了，就说出来了，那我还问什么呀？对， <laughs> 好，我的问题是里面有一个长镜头，啊，是有两分四十秒的长镜头，啊，有人有谁记得是哪一段？啊，答对的话。 啊，那个不是，对，他进门就是从他他女儿，他他那个就是见他外公。不是，那不是，不是个长镜头。啊啊，呃，对，被狗追，对，女儿被受，女儿被狗追那一段，是，那那是一个就好祝贺你，这是送出的第一本，有史以来第一本，对，第一本送出去的，好，然后第二本，第二本。啊。 第二本呢，就是呃，第二本还是一样的。这个，呃，其实动画电影里面非常难的地方，我刚才提到动画表演，另外的话就是衣服和毛发，就是通常的我们正常人头发是十十万到十二万根头发，呃，然后这个在动画电影中要要，我问大家，这个花仙它有多少根头发？嗯。 他有人已经说了，没有举手。刚才谁说的三十万？对，差不多。对我具体没数过，但是差不多是有，房间是有三十万跟多的。这个太简单了，是不是？哦，你是不是看到一些介绍？对，最后，黑宝说的哈。好，还是挺有运气的。最后一个。拿啊哈哈！最后我讲一下，无论资料有点难度。吧。 关于我们的制作流程哈，我不知道有没有有多少人看过这个，我们有一个短的纪录片叫《一个镜头的诞生》。嗯，有有看过的看过举手的吗？啊，你你们就没有资格回答问题了。 <laughs> 好，肯定有看过没举手。这样，就是小面神创作创作过程有很多版本，那剧本应该有三支版，这个很多我们的修改。啊，我的问题是在全部的过程中。 是包括从剧本、镜头，这个所有特效这些，我们一共产生了多少个创作版本？我们希望这个要要要精确一点，我们最最接近的这个最最接近的这个数字，实际上是一个非常准确的数字。啊，可以，好像有人回答吗？我我看到过，万零两千。在这边呢？不到两千，这个非常接近了。还有更接近的吗？ <laughs> 精确到个位数，十万八百。你记得这个个位数吧？好，十万零两千，十万零八百。还有，我们在最后一个猜的吧。好吧，我觉得应该是给你们。你们都是看过，可能是确实啊，是吧？对，十万一千，啊，差不多。六百六十对。 对，所以这个过程来说，呢，大家就是有点有一点了解，就是一个非动画电影是一个巨大的工程，非常巨大的工程。这个其实好多包括渲染呀，包括说很多的细节，这个好，我先我就得，他们说有有场大雪，那个园的大雪，我们都是改造说这片雪花拿掉，这地方加一片雪花。 都是在这样这样去修改每一个镜头，但这个过程来说也是非常的，还是我们包括今天，其实我们今天有同事也有参与，还有录音，就是我们的呃模型师。上面还有。对，上面还有同事吗？看到，哎呀，没看到，天意在呢。 <laughs> 藏的够深的。 <laughs> 天意是我们的呃，榜是那个 layout 的组长，对。好，天意也参加了《大圣归来》的创作，对。他另外一个组的组长是吗？ 好，那个，今天时间关系，我们就到这儿。我们还准备一点小的纪念品，小小的、小的、礼品，每个人都有，是一个贴纸，有贴着一个竹子的徽章，徽章哈，对，好好好，贴纸。然后大家进场的时候可以来点，贴在手机上，谢谢大家来。